谢教练，咱们去踢馆， <coughs> 去哪儿踢馆啊？去王哥涵那儿，能踢动吗？哈， <laughs> 对方新来了一个小女，孩，小女孩，又是，被个女孩给踢了啊，被个女孩给踢了啊， <laughs> 那不那没问题啊，行行行，我看好你。踢馆，踢馆哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！完了。 你那限量版是给谢教练的，你带不了。这 <laughs> 给你的，打沙包用的，手跟手大小。实战全套，十二盎司。那比较符合我。不是，是我们今天拍照用。的，空气手感，护腿，抱换服，护踝，太贴心了， <laughs> 哇！感谢师，谢谢谢谢谢涵。你看，还没到哪呢。谢谢谢谢谢涵。 哎呀，哎呀，我操！哎呀，我操！